menaik pasti. Nah, kena ke tekol. Moso. Lah iya. Kong di sampean. Oh. Kong di. Ngendang yo muneng kono ya, Ren. Grenteng. Grenteng. Heeh. Aku kan jolok sing cedek ya. Jolok sing cedek. Ngendi? Ну, я думаю, ya wis. Dang ayo. Jangan. Papa, nana ada Oke, ini jane mudak kena. Aduh, ini kok ada angin. Ini apa? Loh. Oh. Arnyan. Oh, iya. Eh? mau anu-anu piye? Ya piye yang ini, Kak? Eh? Yang ini iki. Oleh, Mas lah mending tahan tak paten tak jedai kan mau ya baru nang ya ngono ku lebih ya iki wis oleh tengah jam lho ya nah isi kerja lah kalau agak tahu ya depan tuh lo iso dong iso nganan ngiri ngiri iso nganan nganan iso untuk lo eh untuk iso iya iya kan ya iki nggak masuk kiri karena gini belum atur sanyar hmm Oh iya. Udah. Tapi kaki Cina. kenceng. Eh? Ngejum nanti ngejum. Ngejum ini. Alis ya. lumayan deh. Hmm. Oh bodoh berarti. Bodoh bodoh. Anak ngejumnya bodoh. Anu alis rut anu anak ya. Nah, apa iPhone ngeserut? Oh, apa lah. Loh, iya Kang Tera. Kayaknya loh. Ben nek kon dhuwur kono. E? Utuh nek kadang utuh aku. Kok kene utuh ya. iya men nek kon dhuwur kono. E? Balone utuh. Nek kok adoh nek kok cedekan ra iso utuh, iya ta? Heh? Iya, dicium iso. Tapi di paten ini kena ya, di paten ini dibuka. Mata ini anu di di cedah. Di paten ini langsung di. Di up dah. di op langsung nyimpen paten ini kita bapak ayah anak iya Pak. paten ini iki paten ini gimbal iki iki paten gimbal iki hmm. gak oh jeda oh jeda tok uh -uh, orang diplay baru apa nah, gua jeda terus anu nek iso di di paten ini di, di nyimpen hmm. iso langsung nyimpen kau balenin nah kau buka aplikasi uh Aduh, drone sapa iki? Drone kae. Endi wong? Wong endi? Banter angin iki. Endi lho? Channel banter angin. Lha yen endi? Kae, kae ning ngene. Pokoknya itu anu Anong gochakat ka to? Sorry lang atak ano na. Dahil makungitul ka to? Naglaktak. Dahil yun. At ulan na kay black Hmm. Eh, satu nalo yang nih. Gane pura oh. beli sajing suwi gane Gelisah ae nek gawe niki. Gawe balok sing suwi ya mercone kuwi. Di Bro. Ah, katong, katong kira ini. Hop. Urun tak talan itu. Dan Lepas cara deh. Kalau gitu, apa? apa nih dok? Yo, iya. piye kuwi? Jano Jalan. kuwi urung dimpakne lho. Ganti sentor sik. Pemantean. Kurang kenceng lho isolasi ini ndi iki? Bedal sing kidul. Isolasi ka lho. Isolasi no. Kidul. Lord Yeah. adalah tebel to ora kuat ora anu apa tambange kan mung kerjaan terus kemana? Oh, I'm sorry. लगाए हैं लगाए हैं Wah, parah gue. Kan, kan. Pulang mau tiktok. Orang.